Am pus apșoara, am pus apșoara. Am adus terița, am adus terița. Am uș. Aici am o leac de păsat. Păsăța de popșoi. Astăzi ați mai mânca așa? E că, ca și de asta? Nu. nu. Foarte greu a fost. Nici nu doresc niciodată. Nici cel care vrea să, să, să iei zile, nici la acela nu doresc foame. Eu sunt 35 și fonte a fost în 40. S-a apucat o leac și în 46, dar cea mai tare pe 7 și 48. Hai, fugiți încolo, fugiți, fugiți încolo. Da, da, da, da, da, da. Fugiți încolo. Fugiți, fugiți. Petrică fuge înainte. Hoje nem te pedrica. Am pus apșoara, am pus apșoara. Am adus terița, am adus terița. Am uș. Aici am o leac de păsat. Păsăța de popșoi. Am luat grăunță și fac mai gine mănâncă găinușele și o ușoare dau. Și am pus sărișica, Ia ca ce ea. Așa, sare în pus. Acum punem păsățel, aici se cheamă, de popșoi. Iaca, aici așa se face dar uh, el a șearbă și a se îngroașă. Dar atunci nu se face așa îngroșit. Așa numai se fugă prin un. Iaca. Și amul la gaz, la plitcă. Dar atunci era așa un cotlon cu plită deasupra, dar se numea cotlon. Și făceam focul cu și o clejă de la zite, cu o grinj, un leac de sare, numai și altă nimic. Altă nimic, grăsime, dacă care avea grăsime, punea acolo un vârf de linguriță. Dar mulți nu era și pune. Foamete, foarte greu foamete a fost. Noi am fost cinci și pe urmă un frățor mai mitel ca mine l-a iertat domnul murit și patru și la fiecare mama dat tot una. Cum trăie lumea era o leacă mai, știți, cum să spun eu, mai cu econom, nu așa ca cum am Oi, nu, nici vorbă, nici... Ei, Doamne ferește! Era două feluri de lobodă, facea și fost mai mult, dar eu am uitat. Și era un fel că dacă mâncai, se înfla omul și murie. Era care se putea de mâncat, dar era care nu se putea de mâncat. La păsărea ca pun un pumnișor de păsățele da? și leacă azi de tărâți și dacă mai am o leacă de macuc, Știți ce macucul? Amestec și pun apșoară și le dau și ele așa cu poftă mănâncă și fac o ușor. Da, astăzi ați mai mânca așa, e ca, ca și de asta? Nu. O cășuță cu macaroane, o cășuță cu crucă de mană. Dar e ca asta am un miez în gât. Foarte greu a fost. Nici nu doresc niciodată. Nici cel care vrea să, să iei zile, nici la acela nu doresc foame. Dar ea jâjă era, știți? Așa fuge pe când îi cu lingură, e fuge de... Dar nu să facem peste asta îți facem măliguț vârtoasă. Când ultima dată ați gătit așa? E, după ce s-a terminat foane. Fiecare câte bordei te obisei. Și Iaca, e primul căluță măleguță, de tărâță și de, de crupă de popșoi. Toți erau pe foame. Toți. Ei erau și care mai avem câte o leagă de grăunță ascunsă, dar dacă nu dădeai hlebă postav că la stat, apoi veneau, te controlau și spunea să duci stăt. Și Și eu. foame te-am dus. Și cu ajutorul Domnul am scăpat. Am scăpat. Și fără tată. Dar tare e greu fără tată. În deci, Sibir, când ne-am dus fiecare, nici n-avem cu cine încălța 45-50 de grade. 60 a fost de grade frig. Nici terfe n-avem cu și petici vechi, n-avem cu și să pădure ce dușei și era iertare, pe urmă comendatura o oprit să nu mi scoată la lucru, când a și tare. Îngheța gura și nu putem grăi. Așa frig la 60 de grade era. Dar a scăpat. A scăpat cu zile voda proste. Tot zice că pe viață, pe viață, da, mama Dumnezeu să o ierte, zice, nici nu-i pe viață, nimic pe lume, nu-i nimic.